الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله والمواظبة على ذكر الله ألا خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من أطاع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أمدر شعبي ورضواني ذلك على السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان خصوصا على الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار رضي الله تعالى عنه وعمر الفاروق كامع أساس الكفر رضي الله تعالى وعثمان ذي النورين كامل الحياء والوقار رضي الله تعالى وعليين المرتضى أسد الله الجبار رضي الله تعالى عنه وعلى سيدي شباب أهل الجنة الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أميه المكرمين بين الناس أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنهم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل بلدان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اللهم اخزل الكفر والمبتدع والملاحدة والهندوس واليهود والنصارى والمشركين والمنافقين أعداءنا وأعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جماعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خالب بين كلماتهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء والجبابرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا بنغلاديش اللهم ارحم على حكومة بنغلاديش يا رب العالمين اللهم احفظ قبلتنا الأولى بيت المقدس من شرارة أيدي اليهود والنصارى يا رب العالمين اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين يا رب العالمين آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي الذي يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى على وأولى وأزل وأجل وأتم وأهم وأزم وأكبر أقيموا الصلاة